Allahümme salli ve sellim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şit Aleyhisselam'ın evlatlarını ziyarete gittiğinde denizde bir adamla karşılaştığı ana gidiyoruz. Denizdeki meşhur zat olan İlyas Aleyhisselam'la tanışmasından bahsedeceğiz bugün tarih boyunca en merak edilen önemli iki isimden birisi. Hızır aleyhisselamla İlyas aleyhisselam var biliyorsunuz. Ama önce tarihte İlyas aleyhisselam dönemine gidiyoruz. İlyas aleyhisselamla Şit aleyhisselamın tanıştığı döneme gidiyoruz efendim. Dolayısıyla Hz. Musa ile Hızır aleyhisselamın kıssası gibi Şit aleyhisselamla İlyas aleyhisselamın kıssasından bahsedeceğiz bugün sizlere. Ve aynı zamanda bu hakikat tarihin en eski döneminden başlayarak İlyas Aleyhisselam'ın ve Hazır Aleyhisselam'ın hayatımızdaki yerine dair esaslı bir sonuca varmamıza yardımcı olmuş olacak. Medeniyetlerin geliştiğinden bahsetmiştik. İşit Aleyhisselam bu medeniyetleri gezer. Bu medeniyetlerdeki evlatlarına hakikati söylemek, hayrı söylemek, onların şeriatla olan ilişkilerini düzenlemek, yanlışlarını eksiklerini belirlemek için zaman zaman seyahatlere çıkıyor. Dünya tek bir kıta olmakla beraber farklı coğrafyalara artık yayılmış olan medeniyetler sırasıyla bahsedeceğiz. Allah nasip ederse 3. cildimizde önemli bir alanı kapsamakta. Bu ziyaretlerden bir tanesinde hızlıca gelişen medeniyetlerin e, şer'i hükümlerin dışında bir hayat sürmemesi için Şit aleyhisselam oldukça çaba sarf ediyor bir peygamber olduğu üzere. Bu seyahatlerden birisinde etrafından ciddi güzel bir koku alıyor. Şöyle deniz kıyısına yakın bir medeniyeti e, ziyarete gittiği dönemlerde bu deniz kıyısından gelen kokuyu takip etmeye karar veriyor. Bu kokuyu takip ederken etrafına kimsenin gelmemesini de beyan ediyor. Zira belki Cebrail aleyhisselamla buluşacak. Zaman zaman Hz. Adem Efendimizin babasından olduğu dönemde almış olduğu bir kokuyu da hatırlatıyor bu aynı zamanda yakın bir yerde belki onun ruhaniyeti, o güzellik bir şeyle karşılaşmanın verdiği bir hazla kokuyu takip ediyor. Koku onu bir yere doğru götürmeye başlıyor. Ve burada Hz. Şit aleyhisselam bir sandala biniyor. Bu sandal yavaş bir şekilde denizin içinde bir yere doğru gidiyor ve denizde bir geminin içine giriyor sandal. Hani bugünkü denizaltılar gibi düşünebilirsiniz ya da daha büyük yatlar var ya şimdi. Çok büyük olup içinde belli yerinde küçük tekneleri için alabilecek kapasitede. Gelişmiş medeniyetler döneminden bahsediyoruz. Bunlar sizi şaşırtmasın. Bizler Nuh Aleyhisselam'la beraber cahilane bir hayata başladık ya da teknolojik gelişmeye ihtiyaç duyduğumuz yeni döneme geçtik. Hep söylüyoruz ya Hz. Adem Aleyhisselam'da var olan bilgi büyük medeniyetlerin kurulup bunların çok ileri teknolojilerle hayatımızda yer edinmesine vesile olmuştur. Ama tabii ki Nuh tufanı bunlardan neredeyse hiçbir eser bırakmamıştır diyebiliriz. Kur'an-ı Azimüşşan'da işaretleri Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde beyanatları olmakla beraber. Zaman zaman farklı alimler de bunları beyan etmişler ama Siyer-i Nebi'de en detaylı şekilde beyan edebilme imkanına kavuşuyoruz dünyanın en uzun bu siyer yolculuğunda. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın son kalübelada yaşamış olduğu bir hissiyat var. Bu hissiyatı kavramamız lazım tam da sandalımız geminin içine girmek üzereyken. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam 72 kalübelanın sonuncusunda kalbinden geçen önemli 3 ilke vardı. Daha doğrusu 3 görüntü, üç tane gerçekle karşılaştı Allah Resulü. Bunlardan bir tanesi yeryüzünde masumların kanının dökülecek olması. İnsanların zalimane bir hayatla, şeytana, nefislerine uyarak birbirlerinin kanını dökecek olmalarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görmüşlerdi. İkincisi ise yeryüzünden ilmin kalkacağını görmüşlerdi. Evet Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne bir ilimle gelecek ancak ilmin yeryüzünde kalıcılığı oldukça zor olacak ki peygamberlerin gelişleriyle beraber bunlar sürekli ayakta tutulacak bir gerekliliğe dönüşecek. Üçüncüsü ise yeryüzünden şeriatin kalkacak olması. İşte bu yüzden de her dönemde bir peygamber gelme mecburiyeti. Allah Resulü'nün bu üç meselesinde bir masumlar var, bir ilim var, bir de şeriat var. Masumların hakikatinde masumların varlığı karşısında o masumları korumak üzere o masumlarla ilgili meseleler için Allah-u Zülcelal İlyas aleyhisselamı takdir ediyor. İlim üzerinde hikmet erbabı için Hızır aleyhisselamı görevlendiriyor ve yetkilendiriyor. Şeriat içinde Nur-u Muhammedi'yi yetkilendiriyor. Dolayısıyla Kalubelade Allah Resulü'nün bu üzüntüsüne karşılık İlyas aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ve Nur-u Muhammedi'nin varlığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dönemine kadar devam edecek peygamberlerin varlığı bir hakikati ortaya koymuş oluyor. Tekrar sandala dönüyoruz. Anladık ki masumlar için İlyas aleyhisselam, ilim için Hızır aleyhisselam ve şeriat-ı hakiki, hakikat içinde Nur-u Muhammedi'nin varlığı Allah-u Zülcelal tarafından takdir ve ikram eylenmiş. Sandal geminin içine giriyor. Şit aleyhisselam geminin o içinden yukarıya doğru çıkıyor ve İlyas aleyhisselamla tanışıyor. İlyas aleyhisselam kimdir diye sual edecek olursanız Allahu Zülcelal'in ee, Hazreti Hava anamızın hatırlayacak olursanız geçen dersimizde vefat eden bir evladı vardı bir yılan ısırmasıyla. Hava anamızın çok büyük bir üzüntüsü olmuştu bu çocuğu vefat ettiğinde bunun hayatta kalabilmesi, bunun yaşayabilmesi için çok dualar etmişti. Onun gözyaşları Hz. İlyas aleyhisselamın varlığını müsebbibi oldu. Çocuk aslında bir gömülme olayı yaşar durumu da oldu ama o daha sonra yani aynı süreç içerisinde denizlerde yetkilendirilecek bir çocuk olarak gönderildi. Dolayısıyla sonrasında Hazreti Havva anamız, Hazreti Adem Efendimiz bu sırra vakıf oldular. Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın doğduğunu, yani onun tekrar hayatını devam ettiğini ve uzun bir ömür verildiğini, Hazreti Havva anamızın duasıyla bunun hasıl olduğunu da gördüler. Allah Zülcelal'e duanın ehemmiyetiyle de böylece karşılaşmış oldular. Bu aynı zamanda yeryüzünde duanın gücünün görüldüğü ilk alanlardan biri olarak tabir edebiliriz. Önemli, tam da karşılığında ve yerine oturan Ya Rabbi evladımın ömrünü uzat, ömrünü hayırlı et, bereketli et, onu benden alma diyen Hazreti Havva Hanım'ıza Cebrail aleyhisselam gelip ya Havva o senden ayrılacak ama kıyamete kadar görevini yapacaktır buyurduğunda bedeniyle beraber görev yapması için İlyas aleyhisselam görevlendirilmişlerdi. Nasıl olur sorusunun cevabı Kur'an-ı Azimüşşan'da şehitler ölmez, onlar rızıklandırılırlar beyanatıyla kısmen ifade edilebilir. Bu alanda İlyas Aleyhisselam için apayrı bir ders yapmak lazım ama işin özetiyle böyle ifade etmekte fayda var. Efendim Hızır Aleyhisselam'dan bahsettik ya Hızır Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'la karşılaşan İlyas Aleyhisselam'a Şit Aleyhisselam'ın doğası var. Çünkü hakikate Şit Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam kardeş olmuş oluyorlar. Çünkü Hz. Havva doğan çocuğun serüveni içerisinde bu gerçek. Hz. Şit aleyhisselam birazdan anlatacağımız küçük bir bölümünü ifade edeceğimiz olayın içerisinde Hz. İlyas aleyhisselamdan bir dua istiyor. Hz. İlyas aleyhisselam da Hz. Şit aleyhisselamın oğullarından birisinin hikmet erbabı olup onun e, yolu üzerine bu hikmeti devam ettirebilir olması için dua ediyor. Hz. Şit aleyhisselamın istek ve talebi doğrultusunda Hz. İlyas Aleyhisselam'ın bir duasıyla da Hz. Şit Aleyhisselam'ın evladı olarak Hz. Hızır Aleyhisselam doğuyor. Hızır Aleyhisselam daha çocuk yaşlarından itibaren babasından ve topluluktan ayrı bir süreç yaşamaya başlıyor. Sonrasında yine onun da bir vefat süreci söz konusu olacakken yine topluluklar arasından kayboluyor ve Şit Aleyhisselam'ın e, kardeşi hükmünde olan İlyas aleyhisselamın duasıyla hasıl olmuş. Kardeş çocuğu gibi Hızır aleyhisselam da doğuyor, dünyaya geliyor. Dünyada görevini yapmaya başlıyor daha doğru ifadeyle. Dolayısıyla iki büyük dua, duadan doğan bir başka dua ile biz Hz. İlyas ve Hz. Hızır aleyhisselamın bugün sizlere Şit aleyhisselam döneminden itibaren Hz. Şit aleyhisselamın döneminden önce Hz. Havva döneminde Hz. İlyas aleyhisselam Hazreti Şit aleyhisselamın evlatlarından biri olarak da Hazreti Hızır aleyhisselamdan bahsetmiş oluyoruz. Hazreti İlyas aleyhisselam Hazreti Şit aleyhisselama bir e, çubuk veriyor. E, bu çubuk asasına dönüştürecek bir şekilde onun asasını yerleştiriyor bir çubuğu. Bir tahta parçası bu gibi düşünebilirsiniz. İnce uzun bir, biraz çiviye benzeyen bir şey. Ee, Hz. İlyas Aleyhisselam diyor ki ya Şit bunu al ve asana yerleştir. Asa öyle bir hale geliyor ki her kimi kötü ise Hz. Şit aleyhisselam karşılaştığında ona saldırıyor. Ve bir anda o asa onu mahva perişan ediyor. Hz. Şit aleyhisselam bu asanın kendinden sonraki evlatları tarafından yanlış kullanılabilir olma ihtimaline karşılık gömdürüyor. Ve bu gömülen asa yıllar sonra Firavun'un atalarına kalıyor ki bu ataları biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın döneminde asalarını yere atarak e, kendileri de Hz. Musa Aleyhisselam gibi sihir yoluyla sanki onlar da asalarını bir hayvana çeviriyormuş gibi hareket edenler vardı. Kur'an-ı Azimüşşan'da okumuşsunuzdur bu kıssayı. Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasını yere attığında oluşan o varlık ise hepsini yiyip bitirmişti. O yılan diye de tabir edilir. Ama nasıl bir yılan olduğunu o siyer nebiyle geleceğiz Allah nasip ederse. Hepsini yiyip bitiriyor. Daha sonra Hz. İlyas aleyhisselam bunu geri alıyor. Hz. Havanın çocuklarından olan ölen çocuğuna karşılık uzun ömürlü hasıl edilmiş olan Hz. İlyas aleyhisselamla Şit aleyhisselamın hayatı, birlikteliği zaman zaman birkaç defa daha devam ediyor. Ümmetin içerisindeki her karmaşada Hz. İlyas aleyhisselam yardım ediyor ve Hz. Hızır aleyhisselamın yetişmesinde de görev ifa ediyor. Efendim Siyer-i Nebi çerçevesinde olduğu için kısaca beyan ettik. Allah nasip ederse yarın 9 büyük medeniyet dönemine geçiyoruz. Şit aleyhisselamın vefatından da bahsediyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.